저 Jawa. आज फेरि हो मेरो जिन्दगीमा कालो बादल छायो हाँसी खुसी माइती घरमा यी थिए म त रुने दिन आयो रुने दिन आयो हे दियो मलाई घरबाट भने है छोरीलाई videography photography video mixing RR studio Rampur नगरपालिका ओडानबर पाँच बिजार बजार स्कुल रोड पाल्पा